ሰላም ናችሁ ወይ? በዚህ ቪዲዮ ብዙ fun ያደርጋችኋል ብዬ የማስባቸውን ለቀቅ ያለው fun አድርጉበት፣ comment አድርጉ፣ subscribe ማድረጋችሁን አትርሱ። ዩ ባይ Kichame, kichame, kichame, kichame, kichame, kichame, kichame, kichame, የምሽራ ንበንስ ከጨራ አመርካማ ማጣሪ ዋጀት ሽንቱሪ እንጭንስ የተነሽ አብንኔ ሰቢዝወይ አባማሽ ዝናሽን ያጣሽው በስንት ዓመትሽ ነበር? አላጣሁትም። እስካሁን አለ። አላጣሁትም። ለምን? አይ ጀምር ተማሪ ስለዚህ ገና okay፣ እስካሁን ስለዚህ አለ። ድንግልናሽን ስታጭ ስንት ዓመትሽ ነበር? ምንሽ? ድንግልናሽ ስታጭ ስንት ዓመትሽ ነበር? ድንግልናሽን በስንት ዓመትሽ ነበር ያጣሽ? በአስራ ስምንት ዓመት ከአገባሽ በኋላ ይሰቀላል። አግብተሻል ወይስ ከማግባቴ በፊት ይሰቀላል። ድንግልናሽን ስታጭ ስንት ዓመትሽ ነበር? ማዋሸት አይቻልም። ትክክለኛ አስራ ስድስት አካባቢ ደስ ይላል። ስሜቱ ምን ይመስል ነበር? እስኪ አይ ያለውን ፋይ በስቲ ተመልካቾች መስማት ይፈልጋሉ። አይ በቃ እሺ፣ አመሰግናለሁ። እኛ ምን <laughs> ቆንጆ እማ ፍቅር፣ አረ ምንድን ነው ዝም የምትይው አንቺ? ኔትወርኩ ነው መሰለኝ። ታውቂያለሽ፣ ምንም ድምፅሽ አይሰማም። Yeah. boyfriend. She'll wake up in a bit. Her. አለው ተቃጥዬ ጉሮሮዬም ደርቆ መንገድ ቁጭ ብያለው ገንዘቤ ተሰርቆ አለፈልኝ ብዬ ብር አጠራቅሜ ጉድ ሆንኩልህ ዛሬ ለሌባ ሸልሜ ሲከተለኝ ውሎ ሲገርመኝ ለራሴ አፈዘዘኝና ገብቶ ወጣ ኪሴ ወደዚህ እንደዛ እኔ ነኝ የፈሳሁት። ፈሳት ወድም ለምሳሌ ይወዳሉ፣ ፈሴን ወደዋለሁ። እሺ የኛ ጭስ አልባ ኢንዱስትሪ ይመችሻል። ወይ እናርገልሽ። የሚሰማን አጣን እንጂ ኮኛ እየተናገርን ነው። ወደ ሆዳችሁ የምታስገቡት ነገር ላይ ጥንቃቄ አድርጉ እያልን ነው። ለምን ይመስላችኋል የአዲስ አበባ ፀሐይ እንደዚህ የከረረው? በእንደዚህ አይነት ጭስ ምክንያት ነው። <laughs> ይህ ምንድን ነው የሚባለው? እርጥብ ነው። እርጥብ በሚባለው ነገር እኮ እየተበላ እንደዚህ ለኦዞን መሳሳት የተዳረገ ምንም አይነት ጭስ ሳትለቂ ውጪ፣ ከዚህ ውጪ እባክህን አልነካህም። ልቅረጽብህ። ደህና ነው ሲስተር፣ ደህና ነው። ሰላም ነሽ? መልካም የተለየው? ምንድን ነው? ሴጣን ግን በስንቱ ነው የሚፈትነን? ሰው ቆይ እንዴት ሆኖ ነው እጅና እግር እያሉ እንደዚህ አይነት ዘፈን የሚያወጣ? መቼም ይሄ ቤት ክራይ ነው እንደዚህ የሚያደርጋቸው። እኔ በእናንተ አልፈርድም። እነ ሳንቾም ሁላቸውም የፈመሱት በሱ ምክንያት ነው። ቤት ኪራይ ሲደርስ እየወጡ እየዘፈኑ ነው ማለት ነው። ግን እኔ ልምከርሽ፣ አርብ ማታ ነው የሚለው አንብቤዋለሁ የሚለቀቀው። እስቲል ሀሳብሽን የመቀየር ጊዜ አለሽ። ዛሬ ማታ ማለት ነው። አርብ ማለት ዛሬ ነው። ዛሬ ማታ ሀሳብሽን የመቀየር ጊዜ አለሽ። በጣም አሪፍ ሙዚቃ ነው። በተለይ ባይለቀቅ ምንድን ነው የምትይው? ፍቅሬ ምንድን ነው ምንድን ነው የምትይው? አከራዮችን መረዳት አለባቸው። አንዳንድ ጊዜ ዝም ብለው ከሚለቋችሁ ሰፈር ውስጥ ወጣቶች የሶስት ወር ምናምን አሰባስበው ከበር ያደርጉልሻል። ሀሳብሽን ቀይሪ፣ እኔ እንደወንድም ነው የምመክርሽ። ሀሳብሽን ቀይሪ። ሹራብሽን አውልቂ አለኝ። እስኪ ጉድ ነው ያለው አልኩና አወለኩለት። የለበስሽውን የለበስኩት። እሺ ከዛስ? ከዛ ያ ወርማፕ ቀጠለ። እስቲ ደግሞ ይህንን ከቀጥሎ ያለውን አለኝ። እሺ ቀሚሱን ከላይ የለበስኩትን አወለኩለት። ጉድ ነው ያለው ብዬ ነው። ግን ቀሚስሽን አወለቅሽ እንዴ? እሺ ከዛስ? የሚያመጣውን ጉዳ ያለው ብዬ ነው ሙች። ከዛ ትንሽ ቆየና ደግሞ ትንሽ ቆየና ሙታን አለኝ። ሙታን ሲለኝ እስቲ ጉዱና ያለው አልኩና አወለኩለት። እንዴት! ከዛስ? በእናትሽ እኔ ብቻ ሳልሆን ተመልካቾቻችን፣ እድምተኞቻችን በሙሉ ልባቸው ተንጠልጥሏል። ከዛስ? ሙታንታ ወለቀ ቀሚስ ወለቀ፣ ኮንጎ ጫማ ወለቀ። በኋላ በላውንቸር ልመታ በዙ 23 ሰዓት ሰውና የፍቅር ሸማ ባለምነት የማይቀረን ኢትዮጵያዊ ነው እጁ ደመሰት ከተረመሰ ቀሰ ጎዳናው ጠያገሳ ጎጀ እሳት ነው ምድር ከሰማይ ቢደበላለቅ ቀውጥ ነው ጎጀ ከያሰማይ ላይ ድንቅ ድንቅጩን ተናግሮ ነቱን በላይ ለሀገር ውስጥ ሰጥቷል አንገቱን look like፣ subscribe ማድረጋችሁን አትርሱ። ቤተሰባዊነታችንን እንቀጥላለን።